sai kuma wannan ba Allah shi kuma wannan tambaya duk dai irin wannan tambayi ne Allah shi kiyaye na hadari wata mata ce wai ta jike ɗiyarta sai ta zama da sanadiyya hatta mutu to wai malam muke tambaya me hukumci wannan matar to Allah ya sauka. alal haƙiƙa akwai matsala bangaren ainihin kisa wanda ainihin mahaifi zai ma ɗansa ko ya maɗiyarsa ko mahaifiya ta kashe ɗiyarta ko ɗanta da gangan saɓanin wani mutum da zai kashe wani mutum ko da ɗan ƙunshi ne kashe da gangan shi kisa na ainihin ma'aiki tsakanin shi da ɗansa babu shakka akwai hadisi duk da cewa malamai suna ganin hadisi kamar bai da inganci amma dai duka mafi yawan malamai sun kai akan wani tun da hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai an samu abin da kauda shi kuma ƙarshe dai ana ɗaukar hukunci a wajen ainihin alkali ya yi bincike a kan wannan alal hakika idan namiji mutum ya kashe ɗanshi da gangan allah shi kiyaye ko uwa ta kashe ɗiyarta da gangan allah shi kiyaye annabi salama ya yi magana yana cewa la kutalul walidu bi walidihi ba a kashe ainihin wato uba a dalilin ya kashe ɗansa hadisi ne wata riwaya ingantacce wasu kuma malamai sun ce baya da ainihin inganci amma kuma ba a samu na hadisi wanda zo kabre shi ba har yanzu sai dai ijtihadi na malamai da suke ta yi a kan cewa irin haka in an ba da dama ba a yi ma uba hukunci in ya kashe ainihin ɗansa ko uwa in ta kashe ɗiyarta to zai sa yansu iyaye su yi ta suna kashe ɗiyayensu kishi na ƙeta musamman idan in ɗaya yana da arziki ya ki taimaka ma uban yana iya ɗauki matakin uban ya kashe sa ana fahimta ku domin ya gade sa da duk dai wannan dai a nazari ne na ainihin wato malamai amma shi zahirin hadisi dai cewa ya la yuqtalu walidu bi walidihi sun ce uwa ta shigo kuma ana ba a kashe uba a dalilin ya kashe ɗansa ba a yi mahukumci shi ma a kashe shi haka suka ce tun da an ka ce uba alwalidu to uwa ta shigo ai ta galiba rajulu ne alal unsa kenan hatta walida la tuqtalu ala albinha ko bibinha ko bibimtiha ba a kashe ainihin uwa a dalilin ta kashe ɗanta ko ta kashe ɗiyarta ana fahimta ku na'am in mun ka ɗauki zahirin wannan hadisi ma'anar kenan sai dai mi sai dai uba zai biye diyya kuma sai ya yi kafara an gane zai biye diyya kuma sai ya yi kafara wata wani bawan Allah Umar yana khalifa ya kashe ɗanshi da gangan saboda dan nashi ya tuka shi aka yi kara wajen sayyidina Umar aka zo da wannan mutum sayyidina Umar ya ce ya ce walaula anni sami'tu rasulullahi su ma ya yaqul la kutalul walidu bi waladihi la qataltuka wallahi in ba da na ji manzan Allah sallallahu yana cewa ba a kashe uba a dalilin ya kashe ɗansa wallahi ce da na kashe ka umar ya ce wannan mutum umar ya sami shi ainihin wato diya raƙumi ɗari an gane ko kenan da raƙumi ɗari diya kuma sai ka yi kafara saboda ka a taƙaita je wannan ɗan uwa wannan tambayar ita ce ana fama da irin wannan matsaloli yanzu duniya sosai da sosai ma za ka ga iyaye wasu iyaye suna kashe 'ya'yansu daga wajen aihuwa wata za ta shiga lalata hanya ta shashanti ta zina ta zina ce ba ta iya kare kanta ba ba ta ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba ba ta kare kanta mutuncinta ba da mutuncin iyayenta da mutunci abin da za ta haifa ya waye gari bai da gaba guda shine uba ta yi ta shashancinta ta yi ta hulewa sai lokacin da ta ɗauki cikin banza da yohi wani ɗan iska ƙatan banza ya mata ciki ya zuƙa mata ciki yanzu wai sai lokacin da ta yi ciki ne duk daɗin da ta sha kan more ba menene kike so ba jama'i da kin akai akai tai da ke ba ana baki an daloli an baki kuɗi ki je ki sai wannan atamfa ki sai wannan shadda ki sai wannan takammi ki yi makiyaji. yaji kin more sannan yana jama'a ana jama'i da kike na jin daɗi sai lokacin da wai kin kai doki ciki wai bakin ciki zo zo miki a bi hanya hanya hanya ciki a yada shi ayi ayi ayi a fartekin shi ciki kuma da iko Allah ya ki faɗuwa a sha wannan magani a je wajen wancan boka a je wancan mugun malamin tsibbu ya ba da rubutu a sha a sha a ciki ya duk abin da za a sha cikin ba zai haɗu ba Allah ya ƙaddar sai an ahi wannan ɗa kuma yadda wai abin bakin ciki tana aihuwa da ko ya ganki tsururu tuluku tuluku kina ta da abin ciki kamar tulu a gabanki kila ma in ki ɗauki ciki irin matan nan ne mai katon cikin shi zama ƙatoto? irin cikin nan mai tona asiri kyaye ciki ga ana ganin ku tulu tulu ɗauke da shi ba na kowa bane ciki na iska ne an gane ko kya zo a rariya rariya an yi zina da ke kyawo ciki yanzu kowa ya shaida kina ciki ai kumya ta kare ana ganin kina hita wai abin bakin ciki ran da za ta aihar yaron wani lokaci har da ma wai uwarta sai a samu a'a kakan jaririn ita za ta makure jaririn nawa an kai anan garin tawa ta kame shi ta jeƙi a kashe wasu ma haddin ya suke an taɓa yi haka nan a gashi nan tawa nawa an kai da yawa a jeƙe jariri lokacin da an ka aihe shi ya mutu sannan kuma su binne to an yake jeƙe ta ita ba ita a shegiya ba mai tulan ciki ita shegiyar nan da ta aihi jariri ai shi wannan ba shege na ba ita ce shegiya ta haɗu da shegen namiji sun kai shegantaka ta zo ta aihi bawan Allah ba ku san abin da zai zama ba ƙila zai zama mashahurin malami kuma koko zai wani miliyoniya miliyardar ko kuma zai zama wani shugaba na kirki zai jagoranci al'umma a cikin tsanaki da imani da ainihin wato tausayi ba ku sani ba kun kashe shi alhaki sai gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba ki ji kuma yin wannan ba wai sai ne wai sai lokacin aihuwa ki zo ki ki matse jariri to mikin ka kenan in ki to za a ganki kuma babu ciki kwana biyu ko da ba sani ba sai aka kwanci ta aihu na jariri ya mutu kuma inda Allah yake tona asiro ɗin nan bayan Allah ba ka taɓa ganin mace ta aihuwar aihuwa ba wadda ta yi cikin shege ko kuma shege da ta yi cikin iska ita shege nan da ta yi cikin banza a yohi a rirance a hanya ba ka taɓa ganin sun ainihin wato makure jariri in an aihe shi ba sun ɗauke sun kai shi makabarta an binne Allah sai batar da su dubara ta kumce musu gaba ɗaya sai a ɗauki jariri a gina rami a cikin gida a binne ko a ƙada rijiya ko a jefa salanga ko a jefa cikin shara haka suke yi sai Allah kuma ya tone asirinsu Allah ya kowa ruwa asiri wallahi in yi ruwa ba wasu asiri asirin ya rahu kuma Allah ya kowa ya tona asiri idan ya tone asirin bawa asirin ya tonu Allah ya shirar da mu Allah ya sa magani Allah ya shirar suwa in wa musulmi an za mu takaita amsa wannan tambayoyi na saboda akwai su da dama ga suna a gaba na amma na gaji gaskiya sai fatan abin da mun karanta amsa da mun karanta daidai inda haka ne idan an ka rubuto kuma muka ba da amsa daidai Allah muke roƙo ya karɓa mana ya ba mu lada da mu da ku gaba ɗaya inda mun kai kuskure ko wajen karanta ba daidai ko ba haka mai tambaya yake nuhi ba ko kuma mu muke ba da amsa da kuskure to Allah ka yahi mana kuma Allah muke roƙo Allah ka cire duk abun da muka ba da amsa da kuskure daga cikin zukatan masu saurare sannan har kullum muna biye da ku yan uwa a rika sauraron mu da kyau a taimaka mana duk inda mun kai kuskure a turo mana mu gyara eh mu gyara abin mu insha Allah a turo mana mu gyara insha Allah eh, bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu وأتوب assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh